در کنار من دریای زیر آبی چشمی من با خود بگیر در کنارت من دریای سی آبی چشمی من با خود بگیر در کنارت من دریای سی آبی چشمی من با خود بگیر танҳо ба танҳо замину осмонро мезанам пай кӣ боре ёбама танҳо ба танҳо дар канорат ман дарёи си оби чашми ман бо худ бигир дар канорат ман дарёи си оби чашми ман бо худ бигир دریا بیایی آب اگر نیست زی دریای دلی من یاد آمد در کنارت من دریای سیر آبی چشمی من با خود بگیر در کنارت من دریای سیر آبی چشمی من با خود بگیر من دریایی سی آب چشمی من با خود بگیر در کنار من دریایی سی آب چشمی من